Mas nada disso teria sentido nessa estrutura sem uma, uma casa que contém o elemento central da, da história, ou da narrativa, o porquê que o, que o herói se arrisca. E essa casa é a casa zero, é o propósito do jogo. O guerreiro ele se arrisca por amor, ou ele se arrisca por honra, ou por lealdade, enfim, palavras que, que representam substantivos abstratos e que representam valores, valores é, simbólicos, que são coisas em que o herói acredita. Né? São coisas imateriais, mas que são a, a sustentação de por que ele se arrisca nessa aventura.